爱好者不配当教练，爱好者不配当教练。 谁说的话呀？很多人自己当教练了，他通过一步步的努力，他之前也是个爱好者，也是个连个扫踢都踢不明白的人。但是后来呢，现在努力有些成就了，他就开始告诉新人：“你不配当教练，为什么呀？你敢不敢把你当年连扫踢都踢不会、打拳都打不明白的视频发到网上，大家欣赏欣赏？每个人都有权利。他不是说生下的婴儿贴上标签，律师、医生、老师是这样的吗？不是，每个人都通过学习有个过程，从一个什么都不会的小白开始，对吧？有可能爱好者的时候，他就开始尝试模仿他的教练去帮。 助别人，这个时候他建立一些认知，慢慢可能又参加了培训，可能自己又在老师的教导之下啊，帮助老师做一个助教，慢慢成为一个教练，对吧？像我们那个培训小黑羊，你知道吧？他在一个部队里边，然后他是一直看我们的网络视频，看了特别多年，从我还没回国的时候，一三年以前就在看。他真的是没有上过任何一次团体课，自己练，然后用这个方法，然后带着他部队的这些士兵一块儿练，最后来到培训线下，我们没事儿一块儿练一练，水平非常的好。但是这种人是少数，我还是建议一般爱好者来说，你还是找一。 一个场馆训练有一个地方先去练起来，不要担忧说这家跟那家哪个好一些，对吧？先练起来，同时有些知识啊，你需要一些弥补，你可能看一些我们 HBW 欧式泰拳的网络教程，有机会啊再来线下培训啊学一学，然后再去反复试错啊。当然也有一些情况，就是如果像欧美国家那样的话，如果你能遇到一个教练非常综合性全能，一个人可以照顾整个的课程、娱乐性各方面都兼顾。OK，那这样的话呢，他发现你以后也许会做一个好的教练啊，有很有潜力，让你带一些热身环节，或者说一些甜。 点拉伸环节开始做一个助教，然后同时你也在训练，慢慢的一点点知识给你，像插拼图一样，最后也许你就慢慢带一些初级的课程，最后变成一个合适的教练，这种情况也是存在的。但是比如说在国内，这样的教练是少的，绝对是少数的。所以说，如果你遇到这种教练，你要珍惜，跟他走一路啊，你会变得优秀。如果没有，也希望你以后可以来到我们的线下教练培训，一边提前试错尝试，总结你的问题，找到问题解决问题，然后再去试错，再来复训。所以欢迎大家。